power star DJ king Kavita lover की यार देवता सहा music by Bagdawat recording studio चला रहे बोले वाले छोरे <laughs> ಬೋರಮನ್ ದೋಯಿ ಬಿಡಾಯ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೋನಿ ಜೀವ ಸು ಪ್ಯಾರಿ ಚೋರಮನ್ ದೋ पेशेंगो दिल मेरे में मेरे बोल लेंगा का मारो मारो दिल पेशेंगो दिल मेरे में मेरे बोल छोरी तू गोल मोल हे रीत प्रणियो नौकरी दिखे ये छोरी तू गोल मोल रीत प्रणियो नौकरी दिखे ये छोरी छोरी गोल मोल रीत प्रणियो छोरी मोशु गुजराती क्यों बोले मैं गुजराती थोड़ी छू हे छोरी तू गुजराती क्यों बोले मैं गुजराती थोड़ी छू हे छोरी छोरी गुजराती में क्यों बोले मैं गुजराती थोड़ी छू से तारे लाल रोटांगी तुनको खोलेंगी तकदीर तारे लाल रोटांगी को खोलेंगी तकदीर तारे लाल तुम्हारे मरवावेंगो ढूंगर तेरे वाला ये सिटी सिटी में तुम्हारे मरवावेंगो ढूंगर तेरे वाला ये सिटी में तुम्हारे कुल दीप बात की फोटो हमारी तो नस नस माया राखो दीप बात की फोटो हमारा तो सीना माये राखो दीप बात की फोटो भाभी भाभी बेटो ली जाऊं हेमल भी ये हेर मारा दिल को तेरा दो ये बीजे में डोली वालो हे मारा रे दिल को तेरा दो ये बीजे में डोली वालो हे मारा मारा दिल को तेरा दो ये बीजे में वालो बेचकी फिर फिर में आवे ये चिर भी का थारी में आवे शेर किट्टू मलवान आई दियो तारी बेजा मन में आवे किट्टू मलवान आई दियो ये तारी बेजा मन में आवे किट्टू मलवान आ दियो ये तारी बेजा मन में आवे जिंदगी मत जियो विकास बेटोली ये माला थारी टूट गिर मत जियो विकास बेटोली ये माला तेरी टूट दुनिया नाचे नाचे गाणो बगड़ावत को माचे दुनिया नाचे नाचे गाणो बगड़ावत को बाजे दुनिया नाचे रे नाचे गाणो बिक्की जी को बाजे ये सुपीट प्रोग्राम को विद्या विश्व कंपनी स्वाई माधो को द्वारा पेश किया जा रहा है इसके निर्माता निर्देशक भाई की हरमणा देवता सिंगर भाई केयरमना देवता मोबाइल नंबर अठहत्तर सतहत्तर दशेंद्र भाई और जो विशेष योग दिया है कुलदीप पाठ मोबाइल नंबर अठहत्तर सतहत्तर उन्नीस इक्कीस तेईस विजय बेडोली मोबाइल नंबर नब्बे सत्तावन पैंसठ सोलह तिरसठ अजय बारवा बेडोली किट्टू मोबाइल नंबर आठ हजार चौसठ अट्ठाईस पैंसठ विकास बेडोली मोबाइल नंबर निन्यानवे बयासी चालीस बावन चालीस